सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री तो क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे और दोस्तों बेल को बचाना बिल्कुल ही ना भूलें ताकि आप देख पाएं हमारे आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एच जी सपोर्ट के चैनल में मैं बोल रहा हूँ एच जी फ्रेंड्स आज मैं ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ जिनसे आपके चेहरे पर से झाइयों की सारी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी फ्रेंड्स मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं आपको रिव्यू दूंगा क्लोमेटा मिल जी का जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है और एक ब्रांडेड क्रीम है आपके चेहरे पर से झाइयों की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए फ्रेंड्स ज़्यादातर देखा जाता है कि महिलाओं के चेहरे पर प्रेगनेंसी के दौरान लालपन आ जाता है मतलब रेडनेस आ जाता है या फिर झाइयों या फिर चकत्तों की प्रॉब्लम हो जाती है तो उन सभी को दूर करने के लिए ये किस इस क्रीम को मैंने चुना है और ये काफ़ी कारगर क्रीम है फ्रेंड्स ये आपको दो से तीन हफ्तों में फ़र्क दिखाना चालू कर देती है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप जान पाए किस तरीके से ये फ़ायदेमंद है और कितने की है ये क्रीम और क्या है इसकी क्वान्टिटी और सारी क्वालिटीज़ और अगर है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो वो भी आप जान लीजिए इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा इसके बारे में फ्रेंड्स वो काफ़ी कारगर रहेगा उन सभी पुरुषों के लिए भी जिनके चेहरे पर झाइयाँ आ, आ जाती हैं और रेडनेस आ जाता है चेहरे पर या फिर किसी तरीके की एंटीबैक्टीरियल प्रॉब्लम हो जाती है तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरे हाथ पे है क्लोबेटा मिल जी क्रीम जो कि 25 ग्राम का पैक है यहाँ आप देख पा रहे होंगे 25 ग्राम का पैक है ये और इसकी प्राइस है मार्केट में मात्र ट्वेंटी रुपीज़ उन्नीस रुपये पचास पैसे लगभग इसकी प्राइस है और इसकी वैलिडिटी होती है दोस्तों लगभग डेढ़ सालों के लिए मतलब आप 18 महीने तक आसानी से इसे यूज कर सकते हैं और इसे इंडिया में ही बनाया जाता है मर्क लिमिटेड कंपनी द्वारा जो कि गोवा में उपस्थित है और दोस्तों इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज किया जाता है उसमें होता है clobetasol propionate IP gentamicin sulphate जो कि फ्रेंड्स आपके चेहरे पर से रेडनेस की समस्या को दूर करने के लिए होता है और equivalent to gentamicin chlorocresol IP in a non greasy base जो आपके चेहरे पर से झाइयों को जड़ से ख़त्म करने में काफ़ी कारगर रहता है और अगर आपके चेहरे पर चकत्तों की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे भी ये दूर कर देता है और ये एक, इस, एक इसे उस तरीके से भी माना जाता है फ्रेंड्स कि एक ये एंटीबैक्टीरियल क्रीम है इस पर लिखा भी हुआ है कि topical steroid and antibacterial cream मतलब आपके चेहरे के झाइयों और रेडनेस को दूर करने के साथ साथ एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी रखता है मतलब अगर आपके चेहरे पर किसी तरीके की एक्ने पिंपल्स की वजह से फंगल या फिर एंटी बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे दूर करने में काफ़ी कारगर रहता है और फ्रेंड्स ये क्रीम आपके चेहरे पर दो से तीन हफ्तों में ही फ़र्क दिखाना चालू कर देता है अब दोस्तों मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से अंदर इसकी है फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ पाएँ और ठीक से यूज़ कर पाएँ अंदर भी दोस्तों उसकी पैकेजिंग कुछ इसी तरीके से की गई है इसमें एक वार्निंग दी गई है to be sold by retail on the prescription of the registered medical practitioner only मतलब आप रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर से ही लें ताकि आपको कोई नकली या फिर कोई दूसरा क्लोबेटामिल जी ना लें दे दे फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्लोबेटा मिल जी ही ख़रीदें इसके अलावा क्लोबेटा मिल बी सी डी ई करके आता है वो सब नाले जी ही लेंगे तभी आपके चेहरे पर से झाइयों और लाल रेडनेस की समस्या को दूर करने में ये क्रीम कारगर हो सकेगी और अब मैं खोल कर दिखाता हूँ दोस्तों आपको इस तरीके से खोल लेना होगा दोस्तों और इसमें ये देखिए वाइट कलर की क्रीम है इसमें बेसिकली क्लोबेटा सोल प्रोपिनोट का यूज़ किया जाता है आपको दोस्तों क्या करना होगा आपके झाइयों पर या फिर रेडनेस वाली जगह पर इस तरीके से लगभग एक से डेढ़ मिनट तक मसाज करते हुए गुलाई में सर्कुलर मोशन में लगाते रहना होगा ताकि स्किन के अंदर तक यह एब्जॉर्ब हो जाए और आप डेली किसी भी समय इसका यूज़ कर सकते हैं दिन में एक बार और लगातार आप दो से तीन हफ्ते यूज़ करेंगे तो सारी समस्याएं झाइयों की जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आपको फ़र्क दिखना तो 10 से 15 दिन में चालू ही हो जाएगा मतलब दूसरे हफ्ते से आपको फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा इस तरीके से फ्रेंड्स आपको यूज़ करते रहना होगा तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है और इसकी प्राइस मैंने बता दी है बहुत ही किफ़ायती बहुत ही सस्ता है बीस रुपये का और इसमें एक प्रिस्क्रिप्शन का पेज दिया हुआ है जिसमें आप पढ़ सकते हैं किस तरीके से इसमें यूज़ यूजेस करना है इंग्लिश में दिखा लिखा हुआ है और इसके इंग्रेडिएंट वगैरह के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई हैं तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें और फ्रेंड्स ये वीडियो झाइयों की समस्या के लिए बिल्कुल किफ़ायती है और बहुत ही सस्ता है तो अगर आप ख़रीदें तो आप क्लोबेटा मिल जी ही ख़रीदें बी सी डी ना ख़रीदें मैंने आपको पहले ही बता दिया है तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें तब तक के लिए धन्यवाद ध्यान रखें अपना ओके थैंक यू दोस्तों